डिवाइएस भ्लगमा स्वागत छ यहाँलाई होइन आज चाहिँ हाम्रो नयाँ चस्मा आउँदैछ Ray Ban so we are going to unbox it ल आउँदैछ ल हाम्रो चस्मा आयो आज चाहिँ ओरिजिनल रेबन चस्मा कस्तो हुन्छ ल हामी हेर्नु गइरहेको छौँ ल ल बधाई छ निरजलाई होइन नयाँ चस्मा ल कस्तो हुन्छ अब चाहिँ फटाफट अनबक्स गरिहालौँ त केटा हो यसलाई यहाँ राख्नु ससमा आयो नि त यसलाई यहाँ राख्नु त ल ठिक छैन ल ल दाजुलाई पनि स्वागत छ है ब्लगमा ल ल नयाँ नयाँ ससमा होइन उहाँ एउटा क्रिस हो हामीले चाहिँ कहाँ कुन उयोबाट किनेको यो होइन वेबसाइट वेबसाइटबाट अस्ट्रेलियन पोस्टले यो चाहिँ डेलिभरी कम्पनी अथवा ट्रेडिङ कम्पनी ah, होला होइन जस्तो रेभन अस्ट्रेलियामा बन्दैन नि त त्यो भएर चाहिँ यो भएको रहेछ होइन यो चाहिँ यो कम्पनीले यहाँ ल्याएर आएको होला रिसिटमा केही पनि भनेको छैन मैले मगाएको चाहिँ यहाँबाट हो यो रेभनको अथोराइज साइट हो अनि मैले एउटा RB four two two eight मगाएको थिएँ र अर्को मगाएको थिएँ मेरो लागि क्रिस यो वेबसाइट भयो अब लेट्स स्टार्ट विथ क्रिस यस्तो प्याकेटमा आउँछ हेर्नुहोस् अहिले अहिले हामी लास्टमा चाहिँ यो मतलब ओरिजिनल र कपी कस्तो हुन्छ भनेर पनि देखाउँछौँ होइन यो है ओरिजिनलमा चाहिँ अर्को अब यसको त कलर पनि यसको कलर पनि अर्कै रहेछ नि त दामी दामी दामी दामी ल त ल यहाँनिर विभिन्न ट्याग के ट्याग्सहरू छ होइन सायद यस्तै त हुन्छ होला नि होइन पैसा पनि रहेछ कति पऱ्यो भनेर होइन यो चाहिँ Australian dollar two hundred and eight ल टु हन्ड्रेड एटको त्यहाँनिर अर्को साइड यस्तो हल्का देखिँदो रहेछ यस्तो देखिन्छ <clears throat> ल तर यसको राम्रो एडभान्टेज भनेको भित्र देखिँदैन क्या आँखा समयमा भयो नि अझ ऊ हुन्छ नि मैले अर्को कुरा पनि पत्ता लगाएँ होइन केटा यहाँनिर मैले सुनेको थिएँ है कति ट्रु हो यहाँनिर यहाँ आर ए आर र बी सरी आर आर र बी लेखेको रहेछ है है नन स्क्र्याचेबल होला होइन बाहिरबाट निलो देखे नि यो चाहिँ मैले मेरो दाईको लागि भनेर मगाइदिएको हो पहिला कोलगेट किन्दाखेरि चस्मा सित्तैमा आउँथ्यो गाइस त्यस्तै चस्मा लाग्यो मलाई यो चाहिँ होइन पार्ट अफ जोक त्यो चाहिँ हरिब्रोले भने जस्तै यसको भित्र पनि तपाईँको आरबीको ट्रेडमार्क चाहिँ यहाँनिर होइन यस्तो छ मतलब अब जस्तो नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम् किन्दाखेरि होइन अब हामीसँग अर्को एउटा उयो पनि छ होइन यो चाहिँ पुरानो उयो हो यो खोल है कम्ती सजिलो एकदमै सजिलो होइन नेपालमा लास्टै चलेको टक्क प्यान्टमा बाइक चलाउँदाखेरि यो चाहिँ यो चाहिँ मैले अब है मतलब नेपालमा अनि यो चाहिँ मतलब कपी हो होइन मैले कपी भनेरै किनेको यसको पुरानो भइसक्यो यो चाहिँ गइसक्यो होइन तर ओरिजिनल र कपीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो रेभेनको उयो छ नि त्यो लोगो थियो नि अघि यहाँ होइन सानो ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क त्यो चाहिँ छैन रहेछ भनेपछि अँ छैन सबै उस्तै होइन अनि सबै छुक छ होइन अब यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ पोलराइज रहेछ के होइन होइन होइन अनि त्यो पनि होइन त्यो पनि कति छ त्यसको कलर पनि मिठो रहेछ नि चस्मा चाहिँ त्यो कपी भयो नि नट ब्याड होइन त्यो उयो चाहिँ हुँदो रहेछ डुप्लिकेट होइन कपी कपी हो होइन रहेछ तर मलाई देखाइ त्यो अर्को चाहिँ तिमी अर्को चाहिँ देखाएको नि क्रिस होइन अर्को चाहिँ त्यो निलोवाला होइन अर्को नर्मलवाला चाहिँ प्याक गरिसक्यो हेरौँ न यसको यो कभर कलर चाहिँ मिठो रहेछ तर मैले यो निकै अगाडि किनेको होइन आरपी त भित्रपट्टिबाट भन्दा नि बाहिरैपट्टिबाट रहेछ प्रधान यहाँ आरपी छ नि त त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा छैन है फेरि राम्रै प्याक गरेर ल फेरि होइन होइन यसमा पनि रहेछ तर भित्रबाट देखिँदैन रहेछ यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ अनि बाहिरबाट पनि देखिन्छ भित्रबाट पनि देखिँदो रहेछ होइन सो यसमा चाहिँ त्यही होला बाहिरदेखि नै हेर्दा खै त बाहिरदेखि नै त भित्रबाट देखिन्छ भित्र अँ भित्रबाट चाहिँ छ भनेपछि यसमा चाहिँ बाहिरबाट देखिन्छ तर भित्रबाट देखिँदैन है जस अब मतलब अनि तिमी यसरी हेऱ्यो भने त यो त यो त इन्ग्रेभ हो नि त इन्ग्रेभ त तिमीले यसरी हेर्दा त आरबी देखिहाल्छ नि त होला त्यो त इन्ग्रेभ हो नि त त्यसमा त अलरेडी इन्ग्रेभ भएर आएको छ नि त सिसामा आएको नि त तिमी यसरी हेर्दा त देख्छौ नि त यो जो छ you can fill it from outside you can fill it from outside त्यो ए अँ ओके त्यो लेखेको मात्रै होला तर यसमा चाहिँ छैन यसमा यसमा चाहिँ फिल गर्न मिल्दैन त्यसमा पनि छैन यसमा चाहिँ भित्रबाट मात्रै देखिन्छ फेरि बाहिरबाट यसरी हेर्दा चाहिँ देखिँदैन तर यसरी हेर्दा त देखिहाल्छ नि जहाँ जे भए पनि मलाई यो चस्मा मन पऱ्यो ब्लुइस चस्मा अलिकति राम्रो यो पनि नट ब्याड राम्रो देख्दो रहेछ त त ल तर त्यो बगालै छ होइन तर त्यो तिमी बगाल भन्दा नि त्यो चस्माको कलर राम्रो छ क्या अनि त्यसको एउटा राम्रो एडभान्टेज भनेको चाहिँ समरमा चाहिँ तिम्रो आँखा पनि देखिँदैन अनि प्लस तिम्रो त्यो रिफ्लेक्सनको लागि बनाएको क्या त्यो पहिला पहिला चाहिँ मर्कै चक्स भनेर चल्थ्यो यो होइन त्यो तर तिमी भित्रपट्टिबाट हेर्ने सेड र बाहिरबाट हेर्ने त्यो बाहिरबाट हेर्दा ब्लू देखे पनि भित्रबाट हेर्ने सेड चाहिँ फरक भएको अरे युनिक इज मलाई तर मतलब कपी र उसमा चाहिँ वेटहरूमा पनि होइन अब यो लगाउँदाखेरि पनि फिल हुने कि मतलब हेभी हुन्छ नि हेभी हुन्छ होइन ओरिजिनल चाहिँ अब एकदमै लगाए जस्तै फिल हुँदैन होइन प्लस यसको एउटा अर्को तिमीलाई तिमीलाई लेखेको छैन वारेन्टी इन्फर्मेसन लेखेको हुन्छ तिमीलाई त्यही केही भयो भने यसको सिरियल नम्बरहरू पनि इन्टरनेटमा हाल्यो भने यो कुन मोडल एभ्रिथिङ डिटेल्स आउँछ होइन यसको चाहिँ आउँदैन <laughs> होइन आउँदैन सो ल गाइज होइन अब इफ यु आर विलिङ होइन मतलब सधैँ मतलब ओरिजिनल किन्दाखेरि चाहिँ धेरै e धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने रहेछ होइन सो नेपालमा चाहिँ अब सस्तो होइन नेपालमा त त्यो भन्दा नि अब आँखालाई छ एउटा चिज चाहिँ त्यो हो कि तर चस्माको एउटा चिज चाहिँ मैले चाहिँ के मैले चाहिँ के भयो चाहिँ एउटा मैले साथीहरूले चस्मा लगाएर थिएँ पहिला नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ साथीले चौसानी थियो अनि त्यसो चक्सान निकालेर मागेर लगाएको मात्रै मेरो त्यो दिन भइरहेको आउँथ्यो किनभनेदेखि त्यो ग्लास त उनीहरूले राम्रो क्वालिटीको युज गरेको हुँदैन नि त नेपालमा कपी किने पनि राम्रो क्वालिटीको कपी किन्नु भयो क्या जसले गर्छ हल्का आँखामा प्रब्लम हुनु भएन कि त्यो लिटरली आँखा हाल्छ हुन्छ अनि प्लस तिम्रो त्यो आँखाको फोकल लेन्थ त के के के के हुन्छ क्या तिनीहरूको त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ टाउको दुख्ने ऊ दुख्ने मान्छे सनग्लास लगाएपछि टाउको दुख्नेहरू हुन्छ नि तिमीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटीको अलिक पैसातिर किन्नु पऱ्यो त्यो भन्दा अलिक बेटर हुन्छ किनभने त्यो म पनि जस्तरी म पनि नेपालमा बस्दा त कपी नै लाउँथेँ नि त तर नेपालमा लाउँदा नि अलिकति पैसा हुन्छ नि दुई हजार पच्चिस यो चाहिँ नेपालमा होइन दुबईमा हुँदाखेरि किनेको होइन कपी नै हो तर मतलब not bad first copy to second copy भन्ने यसकोले चाहिँ यस्तो आँखा यो भन्ने त्यस्तो समस्या नयाँ चस्मा लगाई बजार डुलाएर पुरानो चस्मा भएको बारेमा हामी एउटा नयाँ ब्लग बनाएर फेरि पनि आउनेछौँ आजको लागि यति नै